Salutan al cio e ni vu via dio. Nun estas fru matene kai uh, mi intenso se lidi kai mangi che iu restaurazio kai la nomo de la restaurazio est la restaurazio kun la koaloi. Do lautio devos esti koaloi tie do. Ni vidos kio casos. Kai dum la nocto iu birdo decidis che estus bonega ideo sur mian tre bellan luxon auton. Do mi ne esas tre gioi plena per tio, char mi devas vetturigi min cerca la urbo en la fec automobilo. Do ni nun esas in la pram shipo, cae hodio ni intensas idi al unu aparata insulo cium nomijas Hamilton. ciam ni estos tie, ciel mi jam diris, ni manjos cun la koaloi, cae kai Ah, poste mi ne scias kion mi faros ĉar mi ne antaŭplanis ĉion ah, la edzino antaŭplanis ĉion esence la edzino ĉiam planas aferojn mi simple sekvas ĝin ĉar mi timas ke se mi ne sekvus ĝin ĝi fariĝus tre kolera do jen la vivo de edzo neniam edziĝu do ni ĵus alvenis al nia restoracio por matemanĝo kaj kiel vi povas vidi jen nia gasto Estas koalo juste apud pudni es tre bone ka jen mi mate manjo. Ja, do ni have a don, uh ovajon ka terpomon kun uh kolbasoi ka orange suko ka tio ku. Ka shane la edzino havas a salmon and fried on havas ka kun tomato. Sal, chu vi manjis? Chu vi volos manji salad don? Mi have a tre bon guston on don tie per vi mi credas che la coalo nevelos mangi laradon mines cias che al chargi estas baza kai fundamenta mangiajo de australianoi o oh, di havas maculon sur la postajo hello canavo gen mi a play perfecta per mi simple sidas chitie cella na jeo kai spectas filmoin trinkas colaon kai generala juas atakon Un ufero che un mi vols pri i paroli è stato che ofte mi è stato promenanta, per Se mi parlo spri io in la angla, kai tiam nestias kiel didi tiun saman aferon en Esperanto. Mi ofte skribas noton en mia telefono au simple sur kajero kai poste kiam mi estas heime mi elserĉas kiel didi tion, ĉar mi volas paroli Esperanton. Mi volas um, kapabli paroli Esperanton en tiu medio. Do tio estas mia maniero por simple eltrovi mankojn en mia leksiko. Do ekzemple antaŭ kelkaj horoj mi estas la auto kaj mi stiris ĝin kaj tiam mi devas halti ce benzino stazio uh, ah, camines tis la taugan vorton per la spezzo de benzino quun mi vol societi ca il nomo in la angla estas unleaded petrol domis tis kiel di benzino se mines tis kiel di unleaded mi scribis tion en mia post telefono ca verchaina chinok de mil serachos kiel di tion kai ni nun estas das jelle fino de chitiu filmo. Sed mi devas diri, ke chitiu kanalo nun havas oficialan sponsorum. La oficiala sponsoro de chitiu kanalo estas la Kepler Engine. estas informo un formo kai legilo en la prescribo sube. Kai se vi shatis chitiu filmeton, vis cias kion vi devas vari, shatu gin, disconigu gin, abonu mian kanalo se vi ancora ne abonis, ka mi vidos vincioin en la veronta filmo. Kai se vi ne estos tie.